स्क्रीन पे भी बहुत सारा आपको कस्टमाइजिंग मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर आपको डबल क्लिक का एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो clock style and weather style यहाँ पर आपको जो टाइम स्टाइल कम्प्लीटली चेंज मिलता है जैसे कि आप देखिए जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह का आप इसको रख सकते हैं जैसे वेदर स्टाइल यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है तो हमको ये वाली ज़्यादा पसंद है इसमें आपको जो टाइम स्टाइल भी मिल जाता है यहाँ पर आपको वेदर भी मिल जाता है यहाँ पर आपको म्यूज़िक का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है अब बात करें इसकी आइकन की तो आइकन भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है इसका बैकग्राउंड का वॉल भी आपको काफ़ी डिफरेंट टुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है बात करें इसकी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब बात करें इसकी स्टेटस बार की स्टेटस बार पर भी आप देख सकते हैं कि आपको network icon battery icon and VoLTE icon आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते जो कि आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम तो आप लोग कैसा लगता है आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसमें देख सकते हैं इनेबल डिसेबल भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है जो कि मल्टी कलर आपको मिल जाता है तो हम इसका कंट्रोल पैनल का आइकन जो हमको काफ़ी पसंद है काफ़ी न्यू डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कर देता है और यहाँ पर आप देख देखिए सेटिंग के अंडर फेस भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आइकन भी आपको काफ़ी न्यू लुक प्रोवाइड कर देता है तो आइकन भी हमको इसका सेटिंग का जो है काफ़ी पसंद है तो आप लोग कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए डायले पैड भी आप देख सकते हैं डायले पैड भी आपको काफी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है पार्टी थीम ने एक ऑफिशियल थीम है इस थीम का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा तो चलिए चलते इसके लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको चार्जिंग एनिमेशन इसमें मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का आपको इसमें चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है वेदर का ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक एंड व्हाट्सअप का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऊपर के साइड आप देख सकते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आपको कैलेंडर का ऑप्शन पर जाते हैं तो आपका कैलेंडर शो हो जाता है यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है वेदर का ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप लॉक स्क्रीन पर ही आप इसको यूज कर सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं जो आप टॉलकिंग के साथ आपको यहाँ पर कैलकुलेटर मिल जाता है यहाँ पर आपको नोट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है बाकी यार यहाँ पर आप देख सकते एडवांस भी मिल जाता है जो कि आप इसमें हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं तो बात के यहाँ पे थ्री डॉट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग तो आपको जिस टाइप का पसंद हो आप उस टाइप का इसमें रख सकते हैं यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर डार्क मोड इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो हमको काफ़ी पसंद आई ये थीम और काफ़ी कस्टमाइजिंग थीम है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब बात करें इसमें कि आपको डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है या नहीं तो आपको एक बार डार्क मोड इनेबल करके दिखा देते हैं तो आप देख रहे मैंने डार्क मोड कर दिया इनेबल चलते इसके सेटिंग के इंटरफेस पे तो सेटिंग के इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डार्क मोड आपको इसमें फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है और डार्क मोड इनेबल करने के बाद काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थीम और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी यार क्योंकि ये इस थीम में जो है ना कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइजिंग है इस वजह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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में